我知道一切不会，不会再有从前，让自己勇敢面对所有的错。摇起来，三、四、五，嗨！哎呀，大姐摇的好，来，来，来，来，来。 tóc phú giã